Почему во сне мы разговариваем на языках, нам неизвестных совершенно свободно? Почему мы явственно видим удивительные ландшафты и строения, знакомые нам, но которых мы никогда не видели прежде? Почему? А чувства яркие, горячие, прекрасные, которые мы забываем днем. Вам случалось узнавать людей, которых вы никогда не видели прежде? Узнавать как давних знакомых, по движению, по запаху. по слова, обращенные к нам, которых никто не сказал. Откуда они? Они у нас в крови. Если бы всего этого не было. Но за одну эту маленькую жизнь мы рождаемся и умираем десятки раз за многих других людей. Скажите, что это? Это фантазии, но не больше, чем целое. Воспоминания о ней, душе моей как яд Тех минут я не куплю и не верну назад Он и она прекрасны, как эдемский сад Сон и реальность, деготь и мармелад Воспоминания о ней, душе моей как Неразделенная любовь там обратится во взаимность Он и она там искренние, настоящие Их чувства непритворные, горячие В реальности материальной эти двое спящие Оранжерейные сады, зеленеющие закоулки Шумолиствой между собой благословляют шелестом уединенные прогулки Сумерки сменяются луной Души двоих дышат воздухом из рая Тому он иной она совсем другая Песни песней цитирует чита, что наяву немая Увечная танцует немало, не хромая Приснилась мне аудитория пустая Ты поднялась на возвышение, по девичьи мигая Обняв меня за талию, вальсу предалась, как очарованию Там сорванные с лиц были маски и вуали Мы друг от друга глаз не отрывали Уста твои рассказывали, утверждали мы напротив ничего не отвечали февраль Ты повидаешься в итоге с мартом Благоухающей весной сменится зима Увижу кафедру, что лекции читает партом На языке каленого, как сталюма Врачебным почерком отобразятся теоремы Что голосом диктуются твоим В нем распознаю тембр удивительной богемы Из того сна, где было хорошо твоим Воспоминания о ней, душе моей как яд Тех минут я не куплю и не верну назад он и она прекрасны, как Эдемский сад Сон и реальность, дёготь и мармелад Воспоминания о ней, душе моей как яд Тех минут я не куплю и не верну назад Он и она прекрасны, как Эдемский сад Сон и реальность, дёготь и мармелад Воспоминания о ней, душе моей как яд Тех минут я не куплю и не верну назад он и она прекрасны, как Эдемский сад Сон и реальность, дёготь и мармелад